Merhabalar arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. En son yakayı ele vermiştim. Lucas Kane'le beraber yakalandım. Yakalandıktan sonra polislerinden elinden kurtuldum bir şekilde. Fakat Tyler Miles'la Carla Valentin beni gördüler. Artık bundan sonra kaçmaya çalışacağım. Daha eve giremem. Ev zaten tamamen ele geçirilmiş diğerleri tarafından. Bakalım bundan sonra neler yapacağım. Başıma neler gelecek. Hepsi birazdan başlıyor. Şu an olayın şokundalar. Carla Valenti ile Tyler Miles. Ee, Carla Valenti ile beraber başladım. Zaten ikisi aynı yerde başlayacaktır. Büyük ihtimal aralarında senaryo değiştirebileceğiz. four wrecked squad cars, a helicopter that just missed blowing up in our faces. Meanwhile, the Evet, başımızdan geçenler bir Matrix moduna girdi bizim adam. I hope there's a good explanation for all this. Hayır hiçbir mantıklı açıklaması yok. Tyler gene güzel bir açıklama yapar. We should have had him no problem, but the guy pulled some unpredictable stuff out there. This Kane is not the Sunday driver we thought he was. Aynen yavaş değil kesinlikle. Çünkü Kane hızlandı. That this guy is Superman, that's your excuse? And you seriously expect me to buy that crap? Carla sen bir cevap ver. We underestimated Kane. There's no denying it. We knew he was dangerous, but not that he could knock out trained armed policemen and then escape hanging under a helicopter. I don't give a crap about your two-bit excuses. When the press finds out that Kane slipped through our fingers, they're gonna make me a laughingstock, and the mayor's gonna come looking for my head. Now, what is the plan, people? Are you on his trail? Onu arayacağız. Karnak iyi bir cevap will be in every squad car, train station and airport. We're going over every inch of his apartment and interrogating his associates. He can't stay hidden forever. I want every available man on Kane's ass right now. I want him locked up tight. 48 saat çok kısa bir süre. You understand me? I want this nut job behind bars before he decides to cut somebody else. Now get out of here. Adam bizi resmen kovdu fakat... Carla, I've been looking for you. Hangi ölen yaşlı kadının dairesinde? İki ayrı cinayet daha işlenmiş. Allah Allah. Bak benim bu olaydan hiç haberim yok şu an. Biz başka bir cinayet izlemedik. Carla ile olay yerine hızlı bir şekilde devam edelim. Hiç arayı soğutmayalım. Minus 5 Fahrenheit. Hava eksi 5 derece. Fahrenheit eksi 15. Her gün daha soğuk oluyor. Aha. Tamam. Kuru temizlemedeki kadını biz kurtaramadık. Ama bu cinayete bir şey istemedik. Ha, bir dakika yanlış tarafa gittim. Allah seni dükkan karşıdaymış ya. Go take a look inside, Tyler. I'm gonna talk to Garrett and see if he found anything. Cool with me. I can't even think out here in this damn cold. Araba iyice kar altında kalmış. Ah, I was waiting for you, Carla. So, what happened here? The guy who runs the lavomatic found the bodies around 5 o'clock this morning. Çok özür dilerim arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bir saniye. 아. tried to get in, it seemed like the door was blocked from the inside. He saw the two bodies through a window and called the cops. Kurbanlar Kane. Kane. Do you think there's a link to Kane? The woman died from three knife wounds to the heart area. İşte bu o olayların arttığı bir nokta. Daha önce Kristin cinayetinden birebir. İpucu. Were there any prints? Just those of the victims. No prints from Kane, if that's what you're wondering. Kane'den hiç iz yok. Thanks Garrett. Çünkü cinayeti zaten biz işlemedik. Allah şurada bir bonus var. Bunlar da ne işe yarayacak bilmiyorum ama dur bakalım. Vah ya. Three or four stabs in the area of the heart. Exactly like the victim in the restaurant. I wouldn't be surprised if the autopsy finds that the arteries were severed. Aynen. Aynı daha önceki davalarda olduğu gibi. Hatta Kristen davasına bakan memur bize daha öncesinde de buna benzer davalar olduğunu söyledi ve hepsinde de aynı şekilde kalbin bölgesine 3 darbe, 3 darbede kalbe giden ana arterleri parçalamış. Tyler'la bir gelelim bakalım. Tyler, aa Tyler bir şey buldu. Nerede? Ha adam burada. Oo adamın gözüne bıçak saplı. gotta hurt. Zaten işleyen bu adam. Keep your breakfast down. I suggest you avoid our friend Jose. He's in a really bad way. Poor girl, she was stabbed from the front. She found out who her killer was at the very last moment. Evet, telefon iyi bir seçenek. Şöyle bir bakayım. Buralarda zaten bir şey olmaz. Come on, let's go, Carla. I can't even keep my eyes open anymore. I want to take another look around. Hadi bak bakalım Carla. Şurada bir şey var. E bak bakalım. A knife stuck in his eye. Death would have been instantaneous. Bıçağı nasıl gözüne yemiş onu anlamadım. Aha! Koluna bir yılan damgası. Some kind of symbol carved on them. Aynen. Snake. Snake with two heads. Two heads. Çift başlı bir yılan. Çok ilginç. Bak burada da ayak izi var. Did you notice this blood over here? Yeah, I saw that. What do you think it means? that the murderer was bleeding before he stabbed his victim, just like in the toilets of the restaurant. Sonra da geldi burada cinayeti işledi. Abi ah, anahtar. Did you notice the key in the lock? Yeah, I saw that. There's no other way into this place. How did the killer get out? Doesn't make any sense. Bir daha bir konuşayım. Hmm. The knife has the same handle as these other tools. It must have come from this toolbox. Ya, kutudan. Bizarre. Why is there blood here? Is this where he cut up his own forearms? Evet, buradan başlamış. Did Cain cut his arms up too? Burada daha bakacağım bir şey olduğunu zannetmiyorum ama şöyle bir gezelim hızlıca. Başka da bir şey yok go. I've seen enough. Evet. What are we supposed to think about this murder? Guy committed suicide after killing the woman? Adam kadını öldürdükten sonra itar mı Bu çok saçma ama tek açıklaması da bu. Kane'in çamaşırhanedeki olaylarla bir ilgisini olmadığını düşünüyorum. Tamam, olay bu. İşte bu iki cinayet arasındaki ilginç ilişki daha önceki davalarda olan ilişkilerden aynı. Şimdi kilisedeyiz. Aha Agatha'nın sesi. Sıcaklık eksi 20 derece. burada bir olay gelecek ama dur bakalım. Agatha. Agatha, is that you? I thought you were dead. In a way. Ha, anlatacakmış. And I always keep my word. Listen carefully, Lucas. We have very little time. You are not insane. Neither are you a murderer. You are simply at the wrong place, at the wrong time. Neden? Kim rüyalar? Neden? Why did they pick me? Why did they want to kill that guy? Pure chance. They just needed one man to kill another in order to open the mouth of the serpents. You're not the first to be chosen to perform Hangi yılanların And certainly not the last. Kim? Then who made me commit that murder? Who came and sat down at my table in the restaurant? No one knows his real name. They call him the Oracle. Kahin. He serves the most powerful of the powerful. They live in shadow But they have controlled this world since the dawn of time. Bunlar değişik varlıklar yani. They're coming. Save yourself, Lucas. They want your life. Aha. Wet In the ancient Mayan civilization, you'll find some of the answers you seek there. Eski Maya imparatorluğuna nasıl gideceğim ben ya? Agatha. Vallahi bu sahneleri hiç hatırlayamadım. Hazırlan diyor ya. Artık yeterdi ha. Adamlar vallahi öldürecek beni ha. Kilisede de böyle olaylar oluyorsa. Hadi hadi hadi hadi. Vallahi parmaklarım koptu. Of. Hadi artık Lucas çık şuradan ya. Amma oyalandın. Aslında yaptım. Lucas, wake up. Yok artık ya. What are you doing here? What happened? The police found me. I managed to get away. I walked all night. I didn't have anywhere else to go, so I came here. My god. This time you really have to go to the police, Lucas. There is no other solution. I'm not turning myself in until I understand what happened. Güçler, Agatha, Agatha. I saw Agatha again. Here, just a while ago. She, she's dead, but she had some things to tell me. I, I think she wants to help me. Agatha is dead? Are you telling me that you... No, I didn't kill Agatha Marcus. She was dead by the time I got there. But you're saying that you talked to a dead person? None of this makes any sense. Ya Marcus, bir de rahipsin. Güçler. Something strange is happening to me, Marcus. Since the murder, I, I find I can do abnormal things. I see visions of certain events before they happen. Sometimes I can even hear what people are thinking. And my body has become much stronger and faster. Nobody has powers like that. You're not turning into a super... So what are you going to do? You can't stay here. The police will certainly come to question me, and probably place me under surveillance. I have to find some place to hide. I'm a fugitive. My description will go out everywhere. At least now I know that there is an explanation. I need to find the people who are behind all of this. Be careful. Lucas. They'll kill you if they get the chance. Nothing could be worse than what I see in my visions. Marcus. Lucas has gone insane. I'm protecting a murderer. Ya Marcus. But I can't betray my brother. İhanet etmeyeceksin tabii ki. Yardım et bize. Help me. Tell me what I should do. Gerçekten sıkıntı bir durumdayız. Şu an nereye gitsem? Tiffany'nin evinden. Tiffany'nin evinde ne işi var? Belif hastanesi. Tiffany'nin evi. Tiffany, Lucas sen de yani. Burası bir akıl hastanesi mi? Burada ne işimiz var? My name is Barney. Detective Carla Valenti. You've come to see Janice, isn't that right? Janice? Down the second corridor on the right. We finished. Oh, another. Eyvah ya. Six times today. Not surprising though with this cold weather. Good thing the hospital's got its own backup generator. Remember, Janice's cell is down the second corridor on the right. Aşağıda ikinci koridor. Hadi bakalım. I'll be watching you. Don't worry. You'll be fine. Thank you Barney. Hadi bakalım. Bu adam nereden çıktı yalnız onu çıkartamadım. I wasn't sure exactly what I expected to find out by coming here. Kane was the killer. There was no doubt about that. Kane buna katıldı. Bunda hiç şüphe yok. Sadece Kirsten cinayetiyle ilgili burada neler olduğunu öğrenme. Dur. Dur. Şu an Manhunt'taki gibi deli sesler geliyor içerilerden. Aha arkadaş burada. Hello detective. I'll wait for you here. Perfect. Thanks. Eyvah ya. Aa şu adam. Adamı da ne biçim oturtturmuşlar orayı. Çok değişik bir tipi var. Karla da çok kötü baktı yalnız. Bay Jarvis. Hello, I'm Detective Carla Valenti of the New York Police Department. I'd like to ask you a few questions, if it's all right with you, of course. Evet, Kirsten. Could we talk a little about Kirsten? What really happened in the store? Why have you gone to the trouble of coming to see me? Detective Valente. Adamın dişleri gördünüz mü ya? I'm mad, you know. What I have to say is meaningless. Isn't that right? Oha ya. Deli değilsin. Maybe you're not sick. Maybe it's that no one has taken the time to really listen to you. A man and a woman in a laundromat. Oha. She's a little overweight. Hispanic looking. Him. He has a knife planted in his eye. How do you know that? I was there. Yok artık. I can see through his eyes. Every one of the murders. E, Lucas cinayetinde, bizim cinayette sen orada mıydın? Çamaşırhane. What happened in the laundromat? The sacrifice, a human sacrifice. The killer. his victim. Kim? Who is the murderer? Nobody knows. Nobody sees him. He leaves no trace in people's Adam deli değil abicim. But I know. I know he exists. He's among us, invisible. He's everywhere. Öteki olaylar. Other identical murders, haven't they? The killings won't stop until they found the Küçük kız bulunmadan cinayet. Why? Why are they killing? Oh, the world's not what you think it is. The Orange Clan are secretly running everything. They're watching us, listening to us all. All of the time. They record what you say. They know what you're doing each second of the day. They're every alakası var mı? They want ultimate power. They want the answer to the question of life. They want to be eternal. I, have to go now, Anton. Bu bayağı yardımcı oldu yalnız. Oh, çok ilginç. Hangi yörük? The end of humanity. <laughs> <laughs> Everything go all right? I'll walk you to the... Damn it. This time it looks serious. Kapıya looks to me like our backup electrical generator hasn't kicked in. It'll come on. Sometimes it takes a minute. We'll wait Allah here in the meantime. What was that noise? Ay kapılar açıldı. Shit. The cell doors. Kaçın lan. The cell doors have been opened. The electrical outage must have screwed up the autolock system. Kaçın oğlum, What? kaçın. You mean the patients are free to leave their cells and nothing? Wait. Don't move. Don't make any noise. We don't want them to locate us here. Eyvah ya. Cool. And we'll wait for the lights to come on. Relax. Stay close to me. The aid. They got him. I have to move from here. Or they'll find me too. If I don't breathe more calmly, I'm gonna faint. And then they get me for sure. Oh no! I hear one coming. Allah seni kahretmesin. So close. Please, Carla. Ee, hareket etme. Biri tutarmış beni. Of. O nereden geldi ya? Hiç görmedim bile nereden geldiğini. Oh no! I hear one coming! He's getting so close. Please, Carla. Don't move. Hold your breath. Hold your breath. He's going away. I can keep moving. Biz bu tarafa gideceğiz değil mi? Ya nasıl gördü ya? That's how everything came to an end. I couldn't control. Acaba her adam geldiğinde bu şekilde söyleyecek mi? Allah. Kaç. Lan o tarafa değil lan o tarafa değil lan o tarafa değil lan o tarafa değil. Allah'ım ya. Oh no! I hear one coming! Az yürüyüşe bak. Bir tane de burada geliyor. Hadi devam. Şimdi şurada bir kontrol bir saçmaladı biraz önce ama inşallah öyle olmaz. Barney Allah kahretmesin seni. Aç şu kapıyı. Oh, thank God you made it out. I don't know what the hell could have happened. Ya otomatik kapı sistemi açıldı işte. Great, Barney. <laughs> I feel great. I love playing hide and seek in the dark with a pack of psychopathic killers. <laughs> İyi buradan atlattık. Fazla denemedik Allah'tan. I had nowhere to go. I was exhausted. I felt like I was gonna die, either from the cold or from hunger. I hope that I can rest for a couple Şimdi Tiffany'nin evine tarafta. Ha, şu tarafı gösteriyor. I'd only been to her new apartment once before. I only had a vague memory of exactly where it was, but I was sure that this was the... another homeless person. I get the feeling they're everywhere. They're watching. Evsiz bir adamdan mı bahsediyorsun? <laughs> I must be getting paranoid. Yok artık. Adamlar yakalayacak beni. Ana adamlar ne çakal. Ah bizim karga burada. Aha polisler burada. The police. There must be some way to get around. Ulan karga resmen psikolojimi bozdu ha. sohbet ettikleri an Tiffany'nin evine girmek için bu kadar eziyet çekilir mi ya? Git sokakta yat daha iyi. Ah hazırlan, hazırlandım. Yapmadan. Yapmadan da ilerletmiyor ha. Saniye bitecek bir şey değil. Daha seri oğlum. Daha seri Lucas. Allah. Bayağı dolaştık yalnız. Aynı şu hareketlerin hepsi Detroit Become Human'daki kontroller. Fark ettiyseniz. Tiffany'nin evi nerede? That window leads to Tiffany's apartment. If only I could find a way to open it. <sighs> I think it budged a little. <clears throat> Ah, it's open a few inches. Hadi oğlum açacaksan aç vallahi elim çıktı ya. I almost had it. Hadi artık. Oh be. Ne ne zormuş. I wasn't too proud about breaking into Tiffany's apartment like a common criminal, yani. but I had no choice. I hadn't eaten in almost a day. was starting to feel weak and tired. Ne oluyor ya? diyecek bir şey yok ama kart var. Hmm. Nothing to eat here. Antella. Üzüldüm vallahi ya. Adam resmen hırsız gibi. Az daha iyi. Dolapta bir şey var mı? Heh, iyi sandviç var. Vallahi fakirlik. Neyse diğeri de Tiffany'ye bırakayım bari. Vah. Bir yudum daha iç hadi. Allah tuvaletler. E burada hiçbir şey yok Allah'ta. Çık çık. Buralardan korkuyorum abi. Oralardan gerçekten tırsıyorum. Uyu oğlum iyice uyu. Yatağın altını gösteriyordu bir şey ama. Böyle yapsam tekrar yatacak. Hiç yatmasına gerek yok. Dur şurada bir... Aha. And for an expert's point of view on the subject, uh, we have with us today one of the most renowned specialists on Mayan civilization, Professor Dimitri Kuryakin. Ee, bir konuğu varmış Profesör Dimitri. Uh, e, bugün bizimle olduğunuz için teşekkürler. Uh, e, Maya ritüellerinden bize bahseder misin? Maya uygarlığı uzmanı. Kuechin Talin'in anlasanı Profesör Kuryakin ile görüşmem gerekir. Aa işte bulduk. Ee, ritüellerden bahseder misin dedi adam. Adam neyse burada da fazla zaten yapacak bir şey yokmuş. Şimdi profesörün yanına kaçacağım. Aha Tiffany geldi. Hangi ara değiştirdin üstünü? You scared me. What are you doing here? The police are looking for me. I needed a place to hide for a few hours. Lucas, what happened to you? The papers are saying you killed several people. Is it true? Tabii ki hayır. The whole thing is very complicated. All I can tell you is that I am not a murderer. I know you're not capable of doing what they said you did, Lucas. You have to explain. You have to tell them you're innocent. I've got to find out exactly what's happened to me, Tiffany. That's the only way I can prove my innocence. Ah, police! Lucas, it's the police. What are we gonna do? Look, I'm sure they just want to ask you a few questions. Just stay calm, Tiffany, and answer their Hadi questions. bakalım. I'll, I'll hide in the apartment. Everything will be fine. You'll Yatağın see. altına mı girmem lazım? Miss Harper? Miss Harper, are you home? Yes. Just a second. I'm coming. Eyvah, pek de iyi bir yere saklanamadım. Yatağın altını gösteriyordu. Ayrılayım buradan bir ya. Dur bakayım ben. Burada kalacağım. Lan bağırma. Anlayacaklar şimdi. Miss Harper? Yes. I'm Detective Tyler Allah Tyler Mines. I'm working on the Lucas Kane case. I think that you two were romantically involved. Vay arkadaş. Were involved, yes. But we separated. We broke up about a month ago. Have you heard from Mr. Kane recently? Has he tried to contact you? I went by his apartment day before yesterday to pick up the last of my things. We hardly spoke. I haven't heard from him since. Do you mind if I look around your apartment? Ay Allah'ım ya. Well, it's just that... Hey, I'll only be a minute. Go ahead. İnşallah bana verir de bakmam. the apartment wasn't in very good shape, so I've been painting it. It's taking a long time with my job. Aa, Lucas sakın sesini What do you do? I'm a nurse. I work at St. John's Hospital. Vay be. İyi bunu da atlattık. Adam buralara hep baktı yalnız ya. Ha şuraya saklanayım. Kalla burada kal. I can't keep them waiting anymore. I've got to open the door. Tuz dolabına girseydim keşke. Miss Harper? Yes? I'm Detective Tyler Miles, NYPD. I'm working on the Lucas Kane case. I think that you two were romantically involved, isn't that right? Were involved, yes. But we separated. We broke up about a month ago. Have you heard from Mr. Kane recently? Has he tried to contact you? I went by his apartment day before yesterday to pick up the last of my things. We hardly spoke. I haven't heard from him since. Do you mind if I look around your apartment? Well, it's just that... Hey, I'll only be a minute. Bak hadi bak. Go ahead. Hadi bakalım. Şurayı bir atlatırsak içeriye giderse sonrası kolay. Aa Allah'tan. Ulan yoksa saklanmamam gereken tek yere saklanmışım ben. And what do you do? I'm a nurse. I work at St. John's Hospital. İyi burada yokum Allah'tan. Zıpla. Ya Allah'ta. If Kane does try to recontact you, please call me right away. Here's my card. Hadi Tyler. Be careful, miss. Kane's a very dangerous man. E, kıvıra kıvıra gidiyorsun yavrum ya. Sanki benim ne olduğumu o bilmiyor. Aha çift başlı yılan. This man I'd barely seen on TV was my last hope. I didn't know what connection there could be between the Mayans and what had happened to me. But at that point, I was ready to accept any explanation that could make sense out of the nightmare that my life had become. Kesinlikle. Hello, uh, I'm a journalist, and I have an appointment with Professor Kuryakin. Kuryakin. The professor's waiting for you. Sizi bekliyor diyor ya. Vay be. Profesör, yardım et ne olur. Professor Kuryakin? Yes. yes. My name's John Cunningham. We spoke on the phone. I'm a journalist and I'm gathering information for an article I'm writing. Kimi gandırıyorsun Şimdi benim fotoğrafını ah, gördüm diyecek. Yes, I've been waiting for you, young man. Hmm. Uh, what um, what paper did you say you write for once again? Ee, uh, uydur. I work for a new magazine called History and Culture. Curious. I've never heard of it. <laughs> Vay arkadaş. It's uh, it's curious, but your face seems familiar to me. Have we met somewhere before? Yeah, I get that a lot. Uh, I guess I must have one of those boring faces everybody sees everywhere. Well then, let's uh, have a go at it. Where would you like to start? Can you tell me anything about Kueknitlan? Of course. Aha, Allah'tan bilmiyorum demedi. Bir göster. Şu çift başlı yılan bence. Gidelim hocam. Önden buyurun. Evet. You see before you the ancient Mayan god Quetzalcoatl, the serpent with the two heads. One head sees in this reality, the second in the other. Paralel evren gibi bir yerde yani diğer başı. By opening both mouths, Mayan oracles could see through the serpent into the other world. Öteki dünya. Uh, could you explain this other world? Oh, the world beyond our own. The kingdom of the gods and the dead. The Mayans believed that human sacrifices allowed them to hear the voices of the deceased and see into the future. e, kahinler, kurbanlar, What kahinler. exactly do we know about these oracles? Oh, not very much. <laughs> They were very mysterious. They served as mystic liaisons. İnsanların doğaüstü allowing güçlerle temas kurmasını sağlıyor eski yazılı. If we can believe the ancient texts, the oracles possessed strange powers. Şimdi biz bunlardan mıyız? İşte biz kahin miyiz yani? Ha, biz değiliz kahin. Tell me, how did the sacrificial ceremony work? yani. Come, I'll show you. Hadi gidelim. Ulan şimdi beni kurban edermiş. Evet hocam. This painting, eh, dating from the first century BC, shows a sacrificial ceremony. İyice bir bakalım. Agony must have lasted quite some time. The priority being to keep the mouths open as long as possible. The victim was stabbed three times, each wound cutting a pulmonary artery leading to the heart. İşte bizim stilimiz bu. Ritüel. How did the ritual sacrifice work? Oh, the oracle evet. never soil himself with the blood of another. E, kendi kanıyla olmuyor, başka birisinin kanıyla oluyormuş. Sort of proxy, another person ee, diğer şey e, e diğer birini bir karga kontrol ediyormuş. Oracle takes complete control of the Executor, Est. manipulating him from a distance. E solo Giordano A Mayan sacrifice. That's what it was. You aren't a journalist, are you? Who are you? Ah. Doğruyu söyle. Doğruyu söyleyeceğim My name is Lucas Kane. Ah, yakalandım büyük ihtimal. Şu an anlat, Sen bir katil misin? Keşke demeseydim lanet olsun. Do you mean to say that there is a Mayan oracle still living today? Evet. But, but that's completely impossible. Kolumu göstereyim, kolumu göstereyim. Have you ever seen this symbol before? Oh, It's the symbol of Quegnitlan. The executors cut this into their own firearms işte biz bu. Adam bizim içimize girmiş. So, it is true. My God, the Codex was right. The Codex? Codex. What are you talking about, Professor? Neden bahsediyorsun Profesör? Can't stay here. Your picture is in the paper that the security guard is reading. He's sure to recognize you. Come, let's leave here. Hadi ulan adamsın lan profesör. Hemen hemen hemen hemen hemen. Lan. Ha. Aa ileride de şey varmış. Neyse bonuslar almaya gerek yok. Burada bu profesör öbür ağacı. Ha. Profesör ne oldu gitti. Allah Lucas arkanda. En gıcık olduğunda şunu yapmak ya. Oo. Harika. Yani bize bunu yapan bir Maya kahini hala yaşıyor, hala dünyada. Yalnız adam gitti abi. Profesörü bul. Ne olur profesörü bul. Aa profesör gitti. Profesör. Kurtardın adamı. Kodex bir bir peygamber. Aa çocuk. Kahin çocuğu bulup öldürecek. Eyvah. Hayatın tüm sorularına bir cevap. O çocuk. İşte bu çocuk. Çocukta sıkıntı var. Çocuğu bulmak lazım. Ya kahin şerefsiz de bu. Gizli bir yer. Artık sokaklarda yatıyorum ya. Bu ne? bir Mayalı. Mayalı lafı mı? I've been looking forward to meeting you. Sadece birkaç kişi kahine karşı koyabilir. Nedir? Ben de bilmiyorum. Chroma. You have the chroma. So that explains it. How did you ever acquire such a power? e, kroma dediği olay aynı işte Matrix sen misin Neo dedikleri Matrix o değil Matrix bu biraz Matrix'ten esinlenmiş gibiler. Kroma da bizde. Kroma bizde olduğu için yanlış anlamadıysak kahine karşı koyabiliyoruz. No matter. What matters is the time has come. Geberme vakti. Kroma. Kroma? What does that mean? The force that created the universe. The origin of everything. It gives extraordinary powers to those who possess it. Kut gibi. Ben, ölüm. Why do I have to die? I pose no threat to you. The sacrifice has created a link between our souls. Each time that I look Serpent aracılığıyla her bakta benim gördüğüm şeyleri görürsün. The only way to break the link is for one of us to die. İçimizden birinin ölmesi. Enough talk. Other matters await my attention. We will see each other again. In the other world. Abi adam beni öldürecek ha. Oha. Hadi Lucas. Abi bu nedir ya? Şu adamın başına gelen olaylar. Dayan oğlum. bir Türk izlesek gittik yani. Agatha. Tam zamanında. Agatha? But how... Listen closely, Lucas. Kahini görevlendirenler küçük bir kızı arıyorlar. Hiç canlanmayan, kusursuz saflıkta bir Rum Her coming was foretold by the most ancient prophecy in human history. She's the one you see. Rüyamızda bize elini uzatan kız o. Kızı aram arıyoruz. Hurry. There isn't much time, and they are already back on your trail. Evet. Adamın saçları beyazladı ya. O ne lan? Yangın tüpü mü? I must inform you that we are unhappy very unhappy. He has escaped you. O yine kaçtı. Aha işte Mayaların kahini. Hesap veriyorlar ve şu an biz onun gözünden görebiliyoruz. Ee, ruhlarımız bağlandı. Ruhlarımızı bağlı tutabilmek için de bunları yapmak lazım tabii ki. Chroma'yı ele geçirdi. Aptalca. How could he possess the Chroma? I know not. But it is a certainty that he does. This is how he resisted my psychic attacks and successfully evaded the police. This could force us to change our plans. This is serious. Very serious. That is not all. Someone has Biri What do you mean? Ne diyorsun? Onunla dalgada the miydi? Yes, my lord. Someone brushed aside all of my attacks on Kane and protected him. It was not one of ours. Certainly not. No. I think it was something else. Its chroma was... different. Another clown? That's impossible. Only we are left. We have arrived. Right. Searches for the indigo child as we do. They indigo çocuğa, çocuğu Child? That would be a catastrophe. A disaster. Kane is on their side. Unless they are just using him. He is the key. O bir anahtar. Bizim gözümüzden görüyor. He must not find the child. You must deal with this problem. Yani çocuğu bulmalıyım abi. I have already taken measures. He will be definitively dealt with, and soon. Do not disappoint us. You may leave us. Ah işte. Bu kahinler, yani bu tanrılar, demek ki bunlar farklı klanlar. Yani bu tanrılar da farklı farklı klanlara ayrılmış. Bunlar bütün klanları öldürdüklerini yok ettiklerini sanıyorlar. Aa bölecek abi ha Marcus. The Oracle is in Marcus's church. There's not a lot to lose. I've got to warn him or he's dead. Çabuk. We should wait, Carla. Back will be here any Bek bekle Carla diyor. No way. This time I'm gonna get him. The desk guy swore to us that was in his room and he's not gonna get away. Aa bunlar beni buldular. Ee, şey almışlar. İhbar almışlar. O da 69 cevabı da bulacağız demiş. İhbar almışlar, gelmişler. Aha, benim bir an önce buradan kaçmam lazım. Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Allah ya. La ilahe illallah. Ah dur dur dur dur dur dur dur dur. Aç bunu. Aç. Lao niye yatıyorsun? Abicim dur. Ben buradan çıkamayacağım. Kennedy and Newark airports were shut down today. All flights Low. for an indeterminate period due to the massive cold, which has... yakalanacağım şurada ya. Hemen Markus ara. Ben niye aramadım şimdiye kadar Markus'u? Ağzıma tüküreyim ya. Çabuk. Hello, my son. I'll be with you in just a minute. I just need to answer the telephone. Çabuk. Adam kahinle konuşuyor ya. Aa çabuk. St. Paul's Cathedral. Marcus, he's in the church. Don't let him get anywhere near you. Lucas? Is that you, Lucas? What's going on? Allah Marcus, is there anybody else in the church? Yes. I was just talking to a man. The telephone rang. It's him, Marcus. It's the Oracle. Shut yourself in somewhere and lock the doors. You cannot let... Ananı! Eyvah! Marcus? Marcus! 369. Here it is. Ha ah, yanlış oldu. Allah'tan yanlış oda. 369 değil o. 399. point in going any further. Caves on this. Nobody. i <laughs> <laughs> Either he's gone through some changes since the photo, or this is not him. <laughs> Shit! What the hell happened? Calm down, girl. I think there's been a slight misunderstanding. 366 bu. Tyler, it was the wrong room. Huh? There must be another room 369 down the hall somewhere. Şey 366, 67, 68, 69. Dur 65. Yetmiş üç. Dur ya. 73 72 bir alt katta dedim değil bir üst katta olma şansı o da yok 65 abicim böyle bir şey var mı ya 66 67 68 69 I think the bird has flown the coop. I'm gonna find him, Tyler. I promise you. Come on, let's go. Bu da çöktü ama Markus gitti. Aa bu da kahindir büyük ihtimal. Abi Lucas çöktü resmen ya. Eski Luna Park'a. Kahinle karşılaşacağız. Nasıl halledeceğim bilmiyorum. moving towards my death. Everything that I've been through since the second I entered that diner All of it was leading me to this moment. I was tired of fighting, running and hiding all the time. I was losing anyway. There was only one thing left to do. Try to save Tiffany's life. And after that, I decided not to fight my destiny anymore. Lucas! Lucas, help me! Because that is the... She's at the top of the roller coaster. I have to find a way up there. Bak kargaya bak. Kız neredesin? Hızlı tren burası işte. Nasıl kurtarmayı planlıyorsun kız bu şekilde? Bu kadar sıkıntının arasında bir de oyun oynamaya başladı diyeceğim ama başka bir yerde. Ha hızlı trenin üst tarafında diyordu. Ya bırak öldüremezler onlar beni sen rahat ol. Allah bu zormuş gerçekten. Hadi Lucas hadi. Oh be. İyi biraz toparladık. Ha şerefsiz geldim. Tut. Ha gizli bir yerde Lucas Kane olarak mı devam edeyim? Kahin olarak mı devam edeyim? Bir sonraki bölümde devam edelim. Bunu burada bırakalım. Bir sonraki bölümde görüşmeden önce en son neler yaptık bir tekrar edelim. Lucas Kane'e polisten kaçmaya devam ediyorum. Tyler ve Valentin'den, Carla Valentin'den. Nereye kadar kaçacağım bilmiyorum. Ama Lucas bayağı sorunun cevabını çözdü. En azından bunun ne olduğunu, kendisini yönlendirenin ne olduğunu. Bunu mayalarmış, Mayalardaki bir tanrılar grubu. O tanrılar da bu kahini görevlendirmişler bu işi yapması için. E, sonsuz hayatı arıyorlar zannediyorsam. Tanrı olmak istiyorlar. Tamamen tanrı olmak istiyorlar. Fakat kroma denilen de bir şey var. Evrendeki her şeyi güç veren bir varlık diyeyim. Bu da Lucas Kane'de. Kroma bizde. Ee, bu bize bir artı katıyor ama her şeyin anahtar noktası o küçük kız. Yani bir peygamber dedikleri küçük bir kız. Onu bulmak lazım. Şu an kahin de onu yürüyor, biz de onu yürüyoruz. Şu an gizli bir yerde devam edeceğiz oyuna. Oradan görüşürüz. Kendinize o zamana kadar iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.